du cinquantenaire a accueilli le 1 et 2 juillet l'édition 2017 du meilleur du Portugal. La liqueur 35, crème de pastel de nata, fut l'un des produits mis à l'honneur pendant l'événement. le eh, liqueur 35, crème pastel de nata, surge de l'idée d'un um immigrant eh, qui est en Hollande. queria deixar la marque de Portugal pelo mundo e então decidiu criar o licor eh, pastel de nata. Mais importante que a expressão do negócio é também chegar perto de todos com a ajuda de todos, mas chegarmos aos quatro cantos do mundo, juntos portugueses, a apelar ao mercado da saudade. Essa medida, enfim, este licor, pela forma como já vende, pela aceitação que já se nota, tem essa marca de qualidade que justifica a que esteja ainda bem. Desejo que possam vir noutras edições. Esta é a quinta. Ontem por cá passou o Sr. Presidente da República, que, que provou, a par de muitos outros e desejo muita sorte e muito sucesso e que, este, que esta criança que já vende tão bem possa vir a ser no futuro uma das margens de referência também daquilo que melhor se faz em Portugal. Une action de promotion au cœur de l'Europe du meilleur du secteur agroalimentaire portugais et que cette année fête son cinquième anniversaire. Esta é a quinta edição do Melhor de Portugal. Facto é que houve já muitos produtores que criaram canais de produção graças uh, a esta festa e essa é também a grande razão de ser, para além da divulgação, a criação de da República Portuguesa foi l'un dos invités ao meilleur do Portugal a Bruxelas. O melhor de Portugal em Bruxelas. Leia-se o melhor da agricultura portuguesa em Bruxelas. Este ano veio o Presidente da República, veio a senhora Presidente do CDS-PP, saca o seu comissário Carlos Moedas, e, naturalmente, o grande organizador, o Sr. Deputado Nuno Melo, e o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral da CAP. E eu queria agradecer-lhes, em nome de todos os portugueses, porque é muito prestigiante, primeiro, ver aqui a presença do que temos de melhor, isto é, a excelência da nossa agricultura. Em segundo lugar, um traço de união entre aqueles que produzem em Portugal e a comunidade de portugueses que vive aqui em Bruxelas, ou mais em geral, na Bélgica. A possibilidade de intercâmbio e de crescimento da distribuição dos nossos produtos neste país. Du vin, de l'huile d'olive, des liqueurs, encore des fromages, sans oublier les charcuteries. Ceci est l'événement où l'excellence des produits portugais donne rendez-vous à un public qui vit de saudade ou à tous ceux venus à la découverte de saveurs en provenance d'un pays riche de sa géographie, territoire ou gastronomie.